Artık enflasyon ve deflasyon hakkında biraz bilgimiz olduğuna göre şimdi size bunun hiper seviyesini yani hiper enflasyonu tanıtmak istedim. Adı üstünde çığırından çıkmış bir enflasyon modeli. Ve hiper enflasyonun ya da en azından modern dönemde gördüğümüz hiper enflasyon vakalarının ortaya çıkış sebebi şudur. Hükümetin bir dolu para basmasıdır. Yani genel döngü hükümetinin para basmasıdır. Para basıyorlar ama deli gibi para basıyorlar. Ve bunu yapmalarının sebebi de başka gelir kaynaklarının kalmamasıdır. Deli gibi para basmak tabii ki fiyatların artmasına sebep olur. Ve fiyatlar artınca da daha önce, daha önceden aldıkları mal ve hizmetleri alabilmek ve hükümet çalışanlarının, askerlerin maaşlarını ödeyebilmek için daha fazla para basmaları gerekir. Ve bu durum kendi başına zaten hiperenflasyonu arttırarak sürdürür. Yüksek senelik enflasyonu yüzde 5 ya da 10 olarak düşünüp bunu hayal etmek kolay. Ama saatte yüzde 5 ya da 10 enflasyon olduğunda olacakları hayal edemezsiniz. Çünkü böyle bir durumda elde nakit para bulundurmanın anlamı kalmaz. Elinizde bulundurduğunuz para her an, her saniye daha da değersiz hale gelir. Böyle bir durumda insanlar tabii elle tutulur şeyler biriktirmek isteyeceklerdir. Eğer her dakika, her saat bir ayakkabının fiyatı durmadan artıyorsa, bu fiyat artışı insanları bu şeyleri biriktirmeye, stoklamaya iter. Ve bir süre sonra bu biriktirme eğilimi çığırından çıkar ve bu durumda tahmin edersiniz ki ayakkabıcı ayakkabıları satmak yerine daha uzun süre elinde tutmak ister. Böylece ayakkabı arzı azalmaya başlar ve fiyatlar daha da yukarılara çıkar. Yani biriktirme davranışı daha yüksek fiyatlara sebep olur. Ayrıca birisi ekmek fırınına gittiğinde 5 somun ekmek varsa ve hepsini alırsa bir sonraki müşteriye ekmek kalmaz. Müşteriler olabildiğince çok almak isterler çünkü fiyatların arttığını biliyorlar. Bu durum sürekli daha kötü bir hale gelmeye başlar ve bunun tek sebebi hükümetin çılgınca para basmasıdır. Bu olayın tarihte üç ünlü örneği vardır. Ve bunların arasında en ünlüsü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük miktarda savaş tazminatı borcu olan Weimar Almanya'sında yaşananlardır. Weimar hükümeti savaş tazminatını ödemesi gerektiği gerekçesiyle çılgınca para basmaya başladı. Bazıları neredeyse ekonomiyi yok etmeye çalıştıklarını söylüyordu. Böylece savaş tazminatı ödemeleri gerekmeyecekti. Bu fikir size durumun ne kadar çılgınca olduğunu göstermiştir. Şu nokta, savaş sonu. Onlar çılgınca para basmaya devam ettiler. Burada gördüğünüz enflasyon değil. Bu altın markın banknot marka göre değeri. Şu gördüğünüz bir altın mark. Ve sadece iki buçuk yıl içinde oran 10 katına çıktı. Ve bu grafik logaritmik ölçekte yani her birim 10 üzeri olarak düşünülmeli. Yani 1923'ün sonuna gelindiğinde gördüğünüz gibi 100 bin değil, milyon değil, milyar değil, trilyonluk bir orandır. 6 yıl içinde 1 trilyon katına çıkmıştır. Diğer bir ünlü örnek 1980 ve 2009 yılları arasında Zimbabwe'dir. Yine çılgınca para basılmış ve bir kısım üretim, üretkenlik kaybedilmiştir. İşte burada gördüğünüz bu 100 trilyon Zimbabwe dolarıdır. Ve bu da yanındaki grafikte Zimbabwe dolarının Amerikan dolarına göre değerini gösteriyor. Ve tabii bu grafikte logaritmik ölçekte yani bu onun 30. kuvveti. 10 üzeri 30 demek. Ama en ekstrem, en büyük hiperenflasyon örneği 2. Dünya Savaşı sonrası Macaristan'da yaşanandır. Burada gördüğünüz 10 milyonluk bir pengo banknotu. Bu da size insanların ceplerinde nasıl, ne miktar parayla gezindiği hakkında bir fikir vermiştir tahminen.